anak pagka-graduate niya ng singles for Christ. Naaksidente siya at uh, ah, kinuha ni Lord. Um, mahirap yon Sobrang sakit. Hindi, na, hindi ko alam kung paano ulit kami makakapagsimula, kung ano nangyayari sa pamilya namin. Pero pagkatapos ng mara- tatlong taon, at habang pinagdadaanan namin yung lungkot, na-realize ko na meron plano pa wala, sa pagkawala ng anak ko ang Diyos sa amin. Nakita ko doon na uh, binigyan pa kami ng bagong mission sa buhay namin. Kasi yung anak ko, yung kinamatay niya, yung naaksidente siya ng nakakainom. So dahil doon, uh, nagkaroon kami ng pagkakataon na yung matagal na naming advocacy para may bahagi yung sakit ng tungkol sa pag-iinom ay nagamit namin and na challenge na pinagdadaan at pinagdaanan ko basically is kung paano panatiliin buo ang buo naming pamilya na magkakasama kami dahil tigit sa pananampalataya at paglilingkod sa Diyos paano mo gagawin bahay kahit iba-iba ng schedule nila pananatili nagdadasal sa gabi rosaryo kahit iba-iba na ng schedule nila at sumimba ng sama-sama kahit magkakaiba na rin kami ng pinupuntahan subalit ihahanap mo ng oras para magkaroon talaga ng buo ang inyong pamilya siguro yan ang pinakamahirap lalo tigit sa panahon na yon daming pinagkakalibangan ng mga bata at kung paano mo sila akayin. At dahil sa Couples for Christ, nagkaroon kami ng avenue na dito kahit uh, mahirap, pwede namin umpisahan. At yun nga ang ginawa namin, kaya marami kaming napuntahang mga activities. Magkakasama kami, wala nang sila maliit na bata, nasa Kids for Christ ang aming mga anak, kahit mahirap, dinadala namin sila. Then nag-feed for yung panganay ko, sinama namin, tandaan kami sumama sa Youth At sumama sa lahat ng mga activities. At doon sa pagsama namin, kahit na hindi naman ho kami mayaman eh, but we see to it na magkakasama kami sa mga conferences at takes money. Pero dahil po sa biyaya ng Diyos, nakakarating kami. At alam ko yung pagsasama-sama lang namin sa mga ganong sitwasyon sa mga ganong mga misyon ay isang nagpapatibay na kung kaya ng isang pamilya, makakaya din ng iba. Pagkat naniniwala kami na kung kami laging sama-sama, a family that prays together, stays together. Pero dinagdagan pa nga namin, a family that prays and serves to God together is will uh, uh, be happy at the same time stays together. So, kaya siguro ito po yung mga challenges na aking masasabing pinagda pinagdaanan at napagtagumpayan sapagkat hanggang ngayon magkakasama kaming pamilya, magkasama kaming masayang naglilingkod sa gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng Couples for Christ kasama ang aming pamilya. Alam po namin may naiambag kami sa ating misyon, families, the Holy Spirit, renewing.